大家下午好啊，呃，很多网友说我长得像任贤齐，就是《大事件》里面的任贤齐。然后也有很多网友说我长得像马化腾。如果说觉得我长得像任贤齐的话，请扣一；如果觉得我长得像马化腾的话，请扣二。我想看看大家是怎么认为的。然后记住一键三连，因为今天我要给大家讲的就是头盔，两种不一样的头盔啊。先讲讲这一种吧。 这种呢是呃 ballistic helmet，就是这个防弹头盔啊。它所指的防弹呢，其实并不是说这个防子弹或者防这个步枪，因为它设计初衷只是说防弹片而已。但是呢，这个呃防弹头盔呢是符合这个 N I J 三级的嘛，就是说这个所谓的可能能防到这个九毫米手枪弹，就是这么一个简单的这个防弹头盔。然后呢，一般的这种战术头盔呢，它都是前面有一个这个 shroud，就是装这个。 呃，夜视仪卡槽用的这个东西，然后有这个伞绳啊，然后侧面有这些呃导轨，你可以装一些耳机啊，可以卡这个你的护目镜啊，绑在这里，然后后面可以装其他的一些东西，或者是装这个新的这个呃这个耳机，就从后面这伸过来那种耳机，然后你可以贴一些 patch 啊之类的，嗯，对，就是这样，很简单，广告位招租啊。 <laughs> 然后呢，今天我想给大家讲讲的是这这一款，这一款是我自己用的这个 Team Wendy 的这个 bump 头盔，这个呢就不是呃 ballistic helmet，这个呢就是用这个塑料做的。然后呢，主要的目的呢就是给头部呢有一个相对的一个保护吧。然后呢，同时呢就是你可以方便的这个架你的这个夜视仪在前面。然后呢，这两个其实价格差别蛮大的。你你像这种普通的这种 bump 头盔啊。 就是大概价格的话，一百五到三百美金左右。像我这个 Team Wendy 的其实也不贵，很便宜的。如果要是像这种这种防弹头盔啊，这种会相对来说贵一点，可能是九百美金到两千美金左右。像这个有什么做这种做这种防弹头盔的有什么 Obscore 啊，有什么呃 Cryposition 啊，这类之类的很多，就是它会价格会贵很多，而且重量是贵呃重很多。重量的话大概是这个的三倍左右吧，三到四倍左右，所以重量是蛮重的。 然后呢，头盔最重要的是什么？就是说，你要装你需要的东西，你不需要的东西一样都不要装。像这个东西，头盔，这个头盔我上面什么都不装，因为我平时就可以戴一些，就是戴这款耳机，这款耳机我就可以戴在这头盔下面，戴起来很很舒服，不不不受影响。因为头盔越重的话，你脖子受的这个压力就越大，然后受脖子受的压力越大呢，你就是越容脖子越容易受伤嘛。所以说，只戴你所需要戴的东西。 然后这个角落啊，以前的网友会说，这难道是这是呃预告的角落吗？没错，就是后面我会讲这耳机的视频。所以说以后大家信息的话，可以看到这个角落有什么，就是我下一个视频要出什么了。然后这就是这两个头盔的比较大的区别。然后我今天想主要讲讲这个，就是 Non Ballistic，就是这种棒头盔啊。呃，这个呢是 Team Wendy 的这个呃棒头盔。然后呢，跟以前一样，我也是从头往后讲。 呃，有这个头盔，我最主要的原因是因为我需要就是呃带夜视仪，就是晚上里晚上去这个室外靶场打枪的时候可以用夜视仪，这是很很重要的原因。我我平时不怎么愿意戴头盔，但是呢，比如说你像这个呃攀岩呐，或者是滑雪啊，你可以戴一些头盔，包括赛车的话，你也可以戴一些赛车头盔。比如说像这个，这是我的赛车头盔啊，平时去跑赛道的时候用这个，头是很重要的。 然后呢，OK，我们回到这个头盔啊，从前往后讲。我前面呢是装了一个，之前有视频讲是装了一个 RNVG 的这个夜视仪，呃，第三代的这个白磷管。然后呢，这个夜视仪呢是因为它铝合金桥架嘛，所以说相对来说比这个可能要比这个塑料的稍微要重一点点，一点点，不不明显。上秤其实可能就差个十几克左右。嗯，但是呃后面呢我装的是这个 Wilcox GR4 的这个。 这个架子夜视仪的架子捆在这个头盔前面，就是放在这个头盔前面这个 shroud 里面。为什么我选择这个 Viocos G24 呢？是因为它的这个镜桥架，它是这个上下可调，这个角度也可调，然后前后也可调，所以说基本上可调调节的角度特别多，可以适呃适应任何人的这个头型，所以说戴起来会调节角度会很舒服。就是你可能戴累了，你可能想想看上面多一些，看下面多一些，你随时可以调，速度非常快。 而且呢，这也是这个，你可以直接这样翻上去啊，很方便。然后可以看到这边啊，我就捆这个绳子啊。我为什么捆这个绳子啊？就是因为这个夜视仪有的时候你可能会，呃，说到这个会丢，为什么会丢？因为这个 G 二四这个 mount 啊，就是这个底座，它有个功能是 breakaway，就什么意思呢？比如说我带这个夜视仪，我散降或者是或者是。 这个锁匠从直升机下来，或者是你攀岩的时候，你可能这个绳子会卡到这个夜视仪上面，然后你绳子卡到夜视仪上面，然后夜视仪卡到底座，底座卡到头盔，头盔卡着你脖子，然后这个绳子一使劲，可能你脖子就断了，你可能就，对吧？所以为了这种情况发生呢，这个 G 二四的这个底座呢，它是有这个 breakaway feature 的，就是能看到这底下有这个 breakaway 的这个 lever 啊。 这是什么用呢？呃，就是说，当在这个夜视仪这个整个整个这个一一整体啊，受到一定大的力的时候，这个东西会整个掉下来。这样的话就可以说哦，我这个夜视仪甩掉了，我我掉了。然后呢，我但是我保住我脖子不会受伤嘛。然后呢，这就是带来一个什么问题？就是你要有这个绳子，你万一说你这个夜视仪的这个架子意外坏了，或者是。 呃，你这个这个前面这个燕尾槽松了，你没有弄扣特别紧，你可能夜视仪就掉了，掉了你又完全不知道，然后你的夜视仪可能就丢在这个茫茫夜，呃，叫什么黑夜里，你可能就再也找不到了。所以说这个还挺挺贵的一个设备嘛，所以说为了不让它丢，就是会弄这么一个这么一个绳子。另外一个这个功能呢，就是说这个所有的这个夜视仪啊，它这个架子它都有一定的这个这个晃动啊。 这个有这个呢，它会有后面向后有个拉力，这样的话你的这个夜视仪就没有任何的这个这个晃动在里面，所以说就是跟这个整个头盔是一体的，就很牢靠了，很舒服。OK，好，那我们接着往后讲啊，呃，大家可以看到这个地方我装了一个灯啊，对，两级的红色灯，然后还可以选择白光，然后为什么是就是开灯是红色的灯啊？ 就是呃，学过飞行的朋友应该都知道，就是有飞行驾照的朋友应该都知道，就是你在夜航的时候，你需要低头看你的这个，呃，无论是你的这个 checklist 也好，还是说你的这个地图也好、导航也好，你可能需要说看这个底下的这个纸张，然后你再抬头看。如果你用的是红色灯光的话，其实它不会影响你的夜视视力。就是我看完底下的东西，我抬头再看机舱外面。 我还是一样，不影响我晚上的这个夜间的视力。如果我开的是白光，就是白灯的话，然后我低头看地图，看一些其他的东西，我一抬头看，我的瞳孔可能是因为因为白光的影响，我瞳孔会缩得特别特别小。然后呢，这样子我再抬头看这个外窗外的时候，如果外面是黑天的话，你瞳孔需要很长的时间才能慢慢慢再放大。这个时候你可能有一分钟、两分钟，甚至多了可能点三五分钟、七八分钟的时间，你是没有任何夜视能力的。 所以这是为什么一定要用红光？这是为什么这个灯是红光？但你在用夜视仪的时候，呃，你你或者是你在晚上在外面就是打靶之类的，你有红灯，你可以看看你的这个地图啊，你的其他的一些信息啊，然后你抬头再看这个呃外面的场景的时候，不会因为它是白光导致你的眼睛不适合。 不适应这个黑暗的场景，所以说你还能保持自己的夜视，这是为什么它是一个红色的灯。但是你同时你要如果你要需要白光的话，它有这个选项，就长按的话它是白色的这个白光嘛，就是这个灯。这个灯呢就是 Preston Tech 的这个呃 M P L S 很小巧的一个灯啊，然后你也可以随时这样拆下来，很小很轻，然后里面装的是那种纽扣电池 C R 二零三二那种电池吧，应该是如果没记错的话，然后把这黑色的盖儿打开就可以换电池。 然后这卡槽一卡就是可以了。然后这里有个 patch 啊，这里是我是对哪些药品过敏，我是没有就是没有对药品过敏的，所以说是这个这个 patch。然后呢，另外一侧呢是我的血型啊，那 O 型血。然后我们再接着往后讲啊，这个地方大家可以看到是因为我是头盔是 Team Wendy 的嘛，所以说装了一个 Team Wendy 的这个耳机的这个罩子，就是一个 adapter，呃。 转换器就是因为买来的时候耳机啊，它都是大概是这个样子的，有有一种这么东西，然后你是可以给它拆下来，然后装在自己的头盔的这个 adapter 上面的。然后大家可以看到这个耳机啊，它是很很靠外的，其实扣不住耳朵的。为什么是这样子的呢？是因为，呃，你不需要戴耳机的时候，你可能会比较热，你可以把耳机这样就 pop 出来，然后呢有有空气流通，然后你同时也可以听见外界的声音。当你需要这个开枪的时候，你可以把这耳机再放回来，过程特别简单，你一压。 你看，它就进来了。进来的话，就可以很很贴你的这个耳朵耳朵了。然后不需要的时候，你可以把它再给它放出去，往外一拉就可以了。然后呢，你还可以，如果说你要长时间放的话，你可以把它折到后面去。当然，说明书上说你建议不要你这么做。虽然说我不知道为什么，但我反正就放到后面。这样的话，我放到我的这个包里面，放到我的这个套里面的话，比较，嗯，比较比较好放。 然后这是头盔，呃，耳机。耳机的话，我用的是这个 Peltor，就三 M 公司 Peltor 的这个这个耳机。然后前面是麦克风，然后后面是这个转接器，可以接一些其他东西。然后我后面一期视频会专门讲不一样的耳机啊。然后这个这里这个视频里我就不多讲这个呃耳机的东西了，反正就大家知道这是三 M 的 Peltor 的这个耳机就可以了，很好用的耳机。 然后再往上面看，然后我这个是贴了两个国旗，这个是中国国旗，这个是，呃，美国国旗。这个美国的国旗是这个 IR reflective，就是说这个 IR 就是夜视仪能看得见的这个，呃呃，夜视仪反光的这种国旗。然后中国国旗呢，是我没有找到这个，呃，IR 的这个 reflective 的这种中国国旗，所以说我只能用这种 low b i s e 的国旗先先先凑合用吧。 啊，因为怎么说呢，这是这是我的祖国嘛，对吧？这是我现在工作和工作和生活的这个国家，就是对于这两个国家，我都是很很 respect respect，就是很喜欢，呃，很尊重。呃，政治不多说啊，然后我们接着往后讲。像这个上面呢，是我装了一个就是 Hellstar Six 的这个求生灯啊，然后呢，这个求生灯呢是蛮有意思的，就是它是这个怎么说第三代了。 然后呢，有普通的，大家看啊，就是绿光模式，然后还有这个 strobe，就是爆闪，可能叫爆闪吧。然后这个呢是符合这个军标的嘛，就是说在这个爆闪的情况下，在三海里之外的话的直升机或者是舰船是可以看得到我的这个灯的，其实很亮的。呃，癫痫患者慎用啊。 <laughs> 然后在前面这个地方啊，有这个一个小口，你可以把它这个。 这样打开，打开的话把它推到前面，就是这个地方，把这个地方打开，然后推到前面，推到前面之后呢，你再用这个这个灯的时候，就是变成不可见的 IR 光，就是 IR 光是常亮和 IR 光的这个 strobe，就是刚刚那个爆闪是常亮。这样的话，就是当你只有在带夜视仪的时候才能看得见。呃，我为什么呃用这个灯啊？就是像我刚刚说的，你你需要带你所需要带的东西吧，就是你晚上再出去。 呃，玩枪的时候，包括像晚上参加这个夜视仪的打枪的比赛的时候，你需要让你周围的人知道你人在哪儿，所以说你需要有一个这么样一个灯啊，然后包括像你身上后面你要挂一个这个，呃，cam light，让大家就是没有夜视仪的人也知道你人在哪里，然后呢，你你是往哪个方向去，呃，怎么样，就是一个一个安全保障嘛。假如说你要是不用夜视仪的话，完全没必要装这玩意儿，就是好看嘛。 但是咱这个局座也说了嘛，好看即是战斗力，对吧？你有了这个战斗力加我，对不对？然后这个地方呢，我用了两根这个伞绳啊，把它固定起来，穿到它这个它这个底座的这个小孔里面了。然后很多人说，那你这个怎么换电池呢？换电池也特别简单，就把它这样拉起来，这里面也是有这个魔术贴的。然后你用螺丝把这个螺丝刀把这个螺丝口打开，换个电池，然后你再把它这样放回去，OK 了。 呃，我为什么装这个绳子？就是因为，比如说你呃出去跳伞啊，或者是你攀岩，或者是你在林子里走，有可能有特别强的树枝刮到你这个灯，一刮掉了，是对吧？你可能就丢了。有了这个绳子，就是你不怕它丢嘛，最起码一直在你头盔上待着，就防止它丢的这么一个东西。而且有这个绳子，你可以在这个绳子上面装一些其他你想装的东西啊。给大家举个例子，比如说我想装支笔，对吧？我插个笔在这里边。 分分钟插根笔，装个什么电池，对吧？你把电池往里边一别，就是你能能在上面装的东西很多，这样的话很快就能拿得到。就当然了，就是需要什么装什么，就是这上面还是越轻越好。然后后面呢，我装了一个 A B 呃 n a v i g t i o n 的这个这个电池盒。为什么装电池盒？这是两个原因啊。第一个原因就是因为它呃前面有这个夜视仪，它是蛮重的。然后呢，后面装电池盒，其实让它保持这个前后的这个平衡。 你看，我现在拿的是我手里面是顶的这个头盔的中心点。你看，它是自己会回到前面，就是这个地方是平衡的。呃，为什么这样做？是因为假如说你没有电池盒，只用这个前面的夜视仪的话，它它头盔会这样子，会往前倾。这样的话，你戴在你脑袋上，你长时间头这样往前压的话，你脖子会很累。戴个两三个小时，可能脖子就特别酸，然后有可能会对脖子长期造成一些损害。 所以说要有一个就是 counter weight，就是一个配重在后面。然后呢，我的这个电池盒装上电池正好是配重是符合的，所以我也不需要加额外的这些配重。呃，就有了这么一个电池盒在后面。然后呢，另外一个原因呢，就是因为像前面装这个电池的这个夜视仪里面装这个 CR123A 电池，它这个设计使用时间大概是呃八个小时左右吧。 呃，八到十个小时，但是因为这个温度啊等等其他的外界因素，可能用的时间不一定那么长。所以说，当你在晚上就是特别漆黑的晚上，你夜视仪突然没电了，那就是两眼一抹黑，就很很尴尬。所以说，有了这个电池盒的话，你可以就是只有两组嘛，这一组可以装两节这个五号电池，就是 Double v 电池，所以说总共是四节。然后呢，你可以选择我是用夜视仪自带的电池，还是用左边那一组电池，还是用右边这一组电池。 所以你可以挑的，然后呢，这个电池盒里面也是有魔术贴的，贴在我头盔盔布的这个后面。然后呢，一样我是用伞绳把它这个固定起来。这样的话，我以后后面如果我升级我的耳机，我可能需要有这个麦克风的话，就可以把这个其他的线放在这下面。同时呢，有这个伞绳也保证它这个不会意外的脱落丢失嘛。然后呢，再说到这个盔布啊，就是像我这个耳机的这个线，大家看到耳机的这个线和这个电池盒的这个线啊。 我都是走在盔布里面的，这样我从前面这样伸出来，然后耳机的两根线也是从这个里面这样连在一起的，这样的话就是线不会走在这个头盔里面，然后不会硌得脑袋疼。然后我觉得这是一个盔布也是一个很好的一个选择，这样的话就是能帮助你很好的布线，重量又不大，而且呢盔布你也可以选择各种各样的款式，像我用的这是 MultiCam 的这个迷彩，你可以选择什么就是纯沙色的、黑色的。 黄色的、绿色的，对吧？都可以，嗯，所以说这是我觉得是挺好的这么一个配置。所以说整个头盔，我的头盔大概就是这样这样的配置。所以说，呃，还是像以前一样吧。有什么问题的话，在这个屏幕上或者在下面给我留言，我会第一时间给大家呃回复。然后呢，记住一键三连，呃，这样的话后面有更多的这个。 新的视频大家就不会错过了，记得关注啊！然后后面还会定期给大家抽奖。好，那今天的视频就到这里，谢谢大家。